mu'min maaha qofka seexda isagoo jaarkii gaajaysa iyo wuu og yahay xataa haddaanadaad u waxaysanin ha ku biirin kuwa ilahay yihi walaa yaxudu calaa طacaami lmiskiin qaar baa ilaahay wuxuu ku eedeeyey ma booriyaan miskiinka waxsiintiisa lama odhan wax ma siiyaan waxaa la yidhi ma dhiirigeliyaan qoladii doonta wada raacday ee qaarna xagga hoose fuuleen qaarna xagga sare fuuleen ee qaar ay yidhaahdeen kuwii xagga hoose ku jiray maxaynu xagga sare ka doonnaa biya maynu halkan ka dalooshanno waxaynu biyo u baahanay halkan kala soo bahno nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kuwa xagga sare joogaa haddaanay gacanta ka qabanin dee dhammaantood walaag waa wada halaagsamayaan wuxuu nabigu yidhi axabul waxaa ka mid ah camallada ilaah agtiisa loogu jeceliya waxaa ka mid a ah. suruurun turfilhu waa farxad aada geliso guri islaameed guri muslima farxad aad geyso oo maa maxay farxadda guriga muslimkaa la geynaya nebigaa sharxay calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa waa gaajo aad ka dulqaado kurbo kaloo haysato aad ka faydo islaamku rag iyo dumar ma kala sooco ee qof kastoo muslima xil baa saaran ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa mu'min iyo mu'minadiba bacduhum awliyaau bacd barhba barhka kale inay weli u yihiin inay qaraabo iyo tol iyo wax kasta u yihiin wanaaggana way isfaraan xumahana way iska reebaan cibaadaadkoodana waa sameeyaan alliya rasuulkiisana waa ateecaan kuwaas baana ilaahay u naxariisanaya baa la leeyahy ilaahay wuxuu tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala shaqada ay qabtaan rag iyo dumarba in ilaahay subxaanahu wa tacaala ka abaal marinayo kuwii soo hijrooday ee guryahoodii laga soo saaray ee ilaahay dartii loo dhibay ee diriray rag iyo dumarba waa lahaayeen walidaalika markaynu si duuduuban u tilmaamno islaamku wuxuu rumaysan yahay qof kasta oo bini aadam inuu mas-uul yahay afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabasa wa annakum ilayna laa turjacuun ayaxsabu linsaanu an yutraka suda waqifuuhum inahum mas-uuluun kul haadihi ilaayaat waxay tilmaamayaan qofka muslimka inuu mas-uul yahay ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaade naftiisuu mas-uul ka yahay inta ku xeeran buu mas-uul ka yahay bulshadiisuu mas-uul ka yahay kala soocani wuxuu soo baxay wakti dambe siiba aragtidan liberalismka iyo capitalismka iyo wixii la noocii markay bateen ay falsafa alanaaniya ama individualism in qofku uu yidhaahdo aniga maxaa dan igu jirto uun uu qofnimadiisa ka hadlo ayay soo korodhay laakiin iyaga laftooda markay dhibtu ku soo badatay aragtiyahan cusub ee ah social responsibility-gu ama qof ha ahaado ama urur ha ahaado ama shirkad baac mushtar ha ahaato cid waliba inay social responsibility leedahay hadda way soo kordhiyeen waxaanay u arkayaan inay tahay nadariya akhlaaqiya oo sheegaysa kayaan kastoo jira ama qof ha noqdo ama munadama urur ha noqdee inay bulshada wanaaggeeda xil ka saaran yahay xilka ka saarani bay leeyihin laba midun weeyaan inuu xil salbiya yahay salbiga waxaa looga jeedaa mid negatifa ah yani waxaa looga jeedaa wixii bulshada dhib ku haya inuu ka joogsado camal samayn maayo laakiin waxa uu samaynayaa bulshada wixii dhib u keenaya inuu ka joogsado iyo cagsigeed oo ah camal iijaabiya bositive ah oo inuu bulshada waxtara ah waxay dhahdaan saddex dhinac bay inta badan iyagu ka eegaan oo ah ecology ama waxaana yidhaahdaan eh, albia environmentka ummaddu ay ku nooshay inaanu dhib u geysanin shirkadaha dhib u geysta afraaddaa dhib u geysta dowladaha dhib geysan kara nadariyadooda ijtimaaciga ama social responsibility wuxuu sheegayaa inaan wax dhiba loo geysanin environmentka ama bii-ada deegaanka umade ay ku nooshahay qof waliba markaa waa xil gaaroo saaran waxaa kaloo saaran bay idhaahdaan munadamaadka ay bulshadu leedahay inaanu dhib u geysan ee u hagaajiyo hadday tahay qoyska iyo hadday tahay bulshada iyo hadday tahay ururada madaniga waxay doontaba ha noqoto ka saddexaad ay tilmaamanana waa qeybta dhaqaalaha ku saabsan laakiin soo duuduubo waxaan leenahay islaamku marka horeba waxa uu tilmaamayaa qofka muslimkaahi wax kasta oo ka soo fula aakhire in la weydiinayo waxaase hadduu bulshada dhib ku yahy iyo hadduu naftiisa dhib ku yahay iyo hadduu jaarkiisa dhib ku yahay cidduu doonaa ku dhib noqdo iyo cagsigeeda waxaase hadduu waxtar naftiisa u yahay iyo hadduu bulsho weynta u yey iyo hadduu communitiga yar mujtamaca yare uu ka tirsan yahay hadduu yey iyo hadduu qoyska u yey laga abaalmarinayo idan islaamku wuxuu tilmaamayaa marka horeba qofka bini aadamka ay mas-uuliyadda taabkaah inay saaran tahay sidaa ogeed ba shareecadu waxay u qaybisaa waxaa dadka saaran laba qaybood waajib cayniya oo qof walba wax gaar looga raba ah qof waliba inuu dhibtiisa dadka ka gaayo ka daayo gaar baa looga rabaa wixii naftiisa dhibaya iyo wixii bulshada dhibayaba inaad sabaynin waxyaabaha qaarkood waa waajibaad cayniyo adiga qof ahaantaada laga rabo salaadaadii soontaadii iyo wixii la mida waxyaabaha qaarkoodna waa waajib kifaa'iya bay oo bulshadoo dhami ficilka inay samayso in laga rabo si kale markaynu u tilmaamno waxay yidhaahdaan aragtidan sheegaysa xilka bulshada ka saaran qof walbi ama waa iltizaam ama waa ilzaam ilzaamka iyo iltizaamka wax weeyaan midna waa xil adigu aada isu xil saartay midna waa xil laguu doortay inaad qabato midna adaa isu xil saaray haqaafada ah in qofka muslimka ahi bulshadiisa xil ka saaran yahay waa haqaafa nusuusta qur-aanka iyo xadiidka waa tilmaamayso nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyati dhammaantiin waxbaa laydin raaciyey inaa ilaalisaan dhammaantiinna aakhiro waa laydin weydiinaya wixii laydin raaciyey mas-uuliyadoodu ku saaray ama mas-uuliyaddaasi xil xilliguu doortay ama adigu aada u qumtay ha noqdo ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waaclamuu ana allah ilaahay wuxuu leeyay subxaanah wa tacaala waxaa ka dhowrsataan mashkilad iyo dhib iyo imtixaan aan ku koobnaan doonin oo qula dadka inta dulmiga samaysa macnaheedu waxa weeyaan waa dulmi bulshadoo dhan gaadhaya waa dhib ummadoo dhan qabsanaysa cid waliba waxay xaq u leedahay markaasi inay joojiso intii ay joojin karto xilka bulsheed wuxuu ka unkamayaa macnaha sheegaya dadka muslimiinta inay yihiin luxma waaxida jidh qura inay yihiin almuminu lilmumini kalbunyaan nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya qofka muminkaah qofka kale muminkaa sida dhiska buu u yihi oo yashuddu bacduhu bacda ama nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu inoogu tilmaamay xadiidu safiina qoladii doonta wada raacday ee qaarna xagga hoose fuuleen qaarna xagga sare fuuleen ee qaar ay yidhaahdeen kuwii xagga hoose ku jiray maxaynu xagga sare ka doonnaa biyaa maynu halkan ka dalooshano waxaynu biyo u baahanay halkan kala soo bahno nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam kuwa xagga sare jooga haddaanay gacanta ka qabanin dee dhammaantood waa wada halaagsamayaan idan bulshada nolosheedu ka muslim ahaan waa isku xidhan tahay wuxuu nabigu sheegay qofka muslimka ama bulshada muslimkii kaljasad lwaaxid inay sidii jir qura ida shtakaa minhu cudwun haddii xubin ka midii dhibaata ay soo gaadho ay cabato jidhka intiisa kalena cabashada iyo dhibtaasi waa gaadhaysaa haddii markaa la yidhaahdo bini aadamku ama dadka muslimiinta siiba gaar ahaan waa jir qura jirhkaaga ma qaybaan mas-uuliyada kaa saarayn baa jirta qayb walba inaad ilaaliso oo dhibta ka ilaaliso waa mas-uuliyad ku saaran sida awgeed ma kala lahaa shareecadu rag iyo dumar ya ayuha aladiina aamanuu ilaahay markuu yidhaha waa dadka iimaanka laha oo dhan waxay idhahdaan culammadu istinaa aat baa jira exceptions waxyaabo culayskooda dumarka laga dul qaaday laakiin xataa kuwa qaarkood min baabi tatawuc way u samayn karaan maalan haweeneyda muslimkaa jihaad ma saarra haddana saxaabadii dumarka ahaa qaar baa jihaadka galay maaha inay xagga logisticska yani inay xagga taakulaynta qura kamay gelin dabcan xagga taakulaynta way kaga jireen dhaawaca iyo waraabintiisa cumadayo samaynteeda waxaasi oo dhan waa kaga jiray laakiin qaar baa seefta qaatay dumarkii muslimiinta nasiiba oo kale caatika oo kale yacni haween dagaalka ka qayb galoo saxaabiyadaa jira idan lagama mamnuucin inay dagaalamaan laakiin waan lagu iltizaamin waajibkuma aha waxaan taa uga jeedaa islaamku guud ahaan muslimiinta waxbuu wada faray dumarka iyadoo la eegayo khasaa'istooda gaarka ee dumarnimo waxyaabaha qaarkood ilaahay kuma ilsaamin qasab lagagama dhigin laakiin hadday awood u hesho way ka qayb qaadan kartaa ama way samayn kartaa ayuha alaxiba qur-aanku wuxuu inooga warramayaa qofka muslimka mas-uuliyadda saaran maala fii suurati yaasiin ilaahay wuu ka warramayaa saddex rasuul oo meel loo soo diro dadkii diideen ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa nin magaalada dacalkeeda ka soo cararay ninkaas isagaa isxil saaray xil ah inuu rusushaana u hiiliyo tolkiina badbaadiyo waa qofka xaggaa ka yimi qur-aanku wuxuu ka warramayaa mu'minu aali fircawn oo kale isagoo ka mid a ah dadkii qusuurta iyo meelaha nimcada a ah joogay ayuu haddana isku dayey inuu u hiiliyo ambiyada ilaahay dhan kalena isku dayey tolkii inuu cadaabki iyo dhibta ka badbaadiyo inaanay halaagsamin reer fircoon buu la hadlayaa aali fircoon buu leeyahay war maanta mulkiga haysataan war yaan ilaahay ciqaabtiisu idinku dhici tolkiibuu u digaya waa mas-uuliya ijtimaaciya uu qaadayo waxaa qur-aanku uu ka warramaya nebi muusoo la eryaday oo ka baxsaday waddankii uu deganaa oo ku soo baxay dumar jilicsan oo caalkii qolo ragi ka hortaagan tahay ama ay isku cidhiiryadeen oo rabo shaqadiina inay qabtaan xishoodkoodiina ilaashadaan waa haween shaqadii raggu qabanaya iyadaa qabanaysa maca daalik xushmadeediiiyo xishoodkeediina way ilaashanaysaa markuu yidhi maxaa u cabbi weyneyna waxay yidhaahdeen waxaanu sugaynaa intay kuwa raggani inoo bannaynayaan markaasaanu noo xoolaa waraabsanayna dabeetana wuu u waraabiyey waa mas-uuliya uu dareemayey qur-aanku wuxuu ka waramayaa asxaabu sabt duul xuma loo diiday oo maalmo qaar lagu yidhi hawaadhsanina oo ugaadhsaday oo bulshada intay kala jabtay qaybi ay digayso o uga digayso xumaha macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun leh waxaas aynu tilmaamayna qur-aanku uu sheegaya waxa weeye waa mas-uuliya bulshada afraad ka mida ay qaaday afraaddaa qaaday hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiin waa isku mid hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiin waa isku mid waxa qura qurbaanku qur-aanku tilmaamaya markaa waxa weeyaan in qofka muslimkaa ah bulshadiisa xilka ka saarantay xilka saarane muxuu u qeybsamaa waxay yidhahdaan qof kastoo muslima oo ay ka mid yihiin haweenka muslimaadka ee waxa saaran xil diimeed ilahay wuxuu leey kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas taamuruuna bilmacruufi watanhawna cala lmunkari watu'minuuna billah waxaa tihiin baa la yidhi ummad cidda u khayr badan waa la sababeeyey maxay ugu khayr bateen waxaa ilaahay tilmaamayaa ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar dadka samahaa faraysa xumahana waa ka reebaysaa allena waa rumaysantii taa macnaheedu waxa weeyaan ma kala laha rag iyo dumar in xumaha dadka laga reebo ma kala laha rag iyo dumar in samaha dadka loo sheego idan mas-uuliyad diiniyaa saaran waxaa saaran baynu leenahay mas-uuliyad akhlaaqiya ah. bulshada muslimka dhammaanteed qof waliba inuu mujtamaca ka dhaqankiisa ilaaliyo iyo xishmadiisa iyo wanaaggiisa iyo akhlaaqdiisa iyo cifadiisa iyo dhowsanidiisa inuu ilaaliyo waxaa ka mida ah korinta jiilka cusube soo kocaya in waddada duman lagu hagaajiyo rag iyo dumarba waa saaran yihi ma kala lahaa mas-uuliyaddaasi waxaa saaran mas-uuliyad tacliimiya jahliga in ummadda laga saaro qof kasta oo muslima waa xil saaran inuu ummaddiisa intii uu jahliga ka faydi karo ka faydo oo waa maxay tawfiiri tacliim wa nashrihi bayna afraadi اlmujtamac waa in uu isku dayaa qofka muslimkii xilka ah inuu qaado inuu bulshada aqoonta gaadhsiin karo ama u qaabayn karo inay ummadda gaadho maalan tusaale aan idin siiyo jaamacadda maanta dunida da-weyn ee jirta ee jinis buugga ku jirta ee yuniska u register garaysan ee weli jaamacad jirta ah ee taariikh-yahanadu ay tilmaamaan rag waaweyn oo dunida taariikhdeeda magac iyo maamuusba kule inay ama arday ka ahaayeen ama macallimiin ka ahaayeen oo ay soo mareen gabadh muslimadaa xilkaa qaado samaysay gabadh muslimada ayaa xilkaa qaaday haweeney muslimada faatima bintu muxamed binu cabdallah alfihari waa gabadh ku abtirsata cuqbata bnu naafic ninkii la odhan jiray saxaabi baa mataabici baa cuqba yacni waktigii waa nin quraysheed dhashay waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin yaraa waana ninkii afrika furitaankeeda bilaabay ay saxaabadu u xil saartay tunis iyo meelaha kan waa ninkii furtay meeshan qarawiyiinta la ydhaaha waa qoladii degtay aabaheed wuxuu ku abtirsadaa cuqbata bnu naafic aabbaheed wuxuu yimi iyo reerkoodiiba faas magaaladan la yidhaahdo ee marooko ku taalla aabaheed wuu dhintay ninkeediina wuu dhintay xoolo aada u badanna way uga tageen gabadha aada u cibaado badanna way ahayd waxay go-aansatay inay jaamac samayso iyo jaamacad dadka muslimiinta ay wax ka bartaan bal ee dunidu wax ka barato waxay dhistay jaamacat alqarawiyiin waxay bilaaday bil ramadaan laba kun laba boqol iyo shan iyo afartan hijiriyada yacni siddeed boqol iyo sagaal iyo kontonkii miilaadiga meelahaasi waa wakti kun iyo laba boqol oo sannadood ku dhow laga joogo kun iyo labadaa boqol sannadood waktigaa ku dhow jaamacaddii la dhisay ilaa hadda way shaqaysaa muslimiintii ka dambaysay way sii weyneeyeen oo jaamacadday wax ku barteen dad muslimiina iyo dad gaala ayba raggii joogi jireen waxaa ka mid ahaa ibnu khalduunka maqashaan waxaa ka mid ahaa ibnu rushd filosofka caanka ee abiibkaee faqiihee la yaqaano ibnu rushd waxaa ka mid ahaa boobkii la odhan jiray salfister thaani silvester the second oo la yidhaahdo waa ninkii numberka yurub u geeyey numberkan one two tree-ga ah qaabkan u qorma ila yurub numberkay taqaanay wuxuu ahaa maxay romania numberski x iyo v iyo l iyo m iyo waa kuwa kuway taqaanay laakiin numberadan kow laba saddexda u qorma waxaa lagu tilmaamaa ninkii koowaad ee geeyey inuu silvester ahaa jaamacata fas wax ka barta waxaa ka mid ahaa la laodhan jiray muusa bnu maymuun dhakhtarkii caanka ka ahaan jiray dowla cabaasiya waxaa ka mid a waxaa ka mid a rag badan baa jaamacaddatan ama arday ka noqday ama ustaadiin ka noqday haweenay muslimada hantida ee aabbaheed iyo ninkeeda ka dhaxashay iyad iyo walaasheed maryan iyana wax u dhigama waxan bay andalas ka samaysay ayay waxay go-aansatay inay meel muslimku wax ku barto ku cibaadaysto u dhisto hantideedii inay ku dhisto sideed iyo toban sannadood bay jaamaca dhisaysay waxay culimmada qaar tilmaamaan sideed iyo tobankaba inay soo marayd hadda gabadha aada u cibaado badan oo aada u ka cabsi badan bay ahayd baa lagu tilmaamaa jaamacadday dhistay ilaa hadda waa tan jins buggana ku jirta yunuskana ku jirta la tilmaamayo awal jaamaca fi lcaalam inayd jaamacadda ugu da-weyne dunida ka jirta ee laba dhisay xataa azhar ka horreysay waxaan tilmaamaynaa markaa mas-uuliya ijtimaaciya baa saaran oo dadka muslimiinta ay cilmiga faafinayeen gaal iyo muslimba gaadhsiinayeen waxa saaran baynu leenahay taa cagsigeedu waa anaaninimo ama selfishnimo ama ani un inaad tidhaahdo iyo inaanad dareemin in xulku saaran yahayba in hadafku ciddii xilka qaad weydaa waa laba miduun de inaanu xilba daraysnayn ama inuu anaani yahay inuu dantiisu ka hadlo maxaa aniga dani jirta jirtaa inuu ka hadlo islaamnimaduna sidaa maaha walidaalik baa culamadu waxay dhahdaan alwacyu bilmas-uuliya alijtimaaciya bulshada oo la dareensiiyo xilka bulshada ka saaran afraadda bulshadu ay leedahay oo intay yar yihiin lagu soo treengareeyo ama lagu soo barbaariyo lagu soo kobciyo oo la dareensiiyo xilka ummadda ka saarani wuxuu fudaydiyaa bay dhahdaan culayska dowladaha qabsada culayska dowladaha qabsada ummaddu hadday xilkaa dareemi weydo wax walba waxay ka sugtaa inay dowladda u qabato caafimaadka tacliinta haqaafada nadaafadda biyaha wax walba laakiin dowladihii islaamigae jiri jiray xilka saaraan jiray ee waxaa ka saara wuu yaraa walidaalika haddaa taariikhda dib ugu noqoto muslimiintii hore meelaha waxbarashada iyo meelaha caafimaadka iyo meelaha quudinta masaakiinta iyo agoonta waxaasoo dhan waxaa qaban jiray awqaaf islaamiya dad islaamiya aan dowladda ka mid ahayn bay samayn jiray intooda badan walidalik markaad eegto maalan tacliimka haddaad eegto dimishon sagaal iyo toban madrasadood oo caan aha waxaa dhisay dumar muslimiina xataa taqiyadiin eh, ibnu salaxa maqashaan iyo meelahay joogi jireen muxadidiinta waaweyne haweeney muslima madaaris ay dhiseen bay ahayd yamanta intayna inoo jirta saddex iyo soddon baa la yidhahdaa bay dhiseen haweenka muslimiintii hore sacuudigana iminka arkaysaan أول madrasa nidaamiya iskuul nidaamiyo systematic oo kii koowaada gabadh muslimada oo hindiyada u samaysay soltee weli wuxuu ku yaallaa maka isagoo kula teliyey caalimkii muslimka raxmat ullahi lakin oo la odhan jiray waa caalim kale kitaabkan macruufka ee idhaari ilxaqa la yidhaahdo kitaabka ugu caansan ee radiya ee christianitiga iyo afkaarahooda waa kitaabku diidaad ardayga u noqday axmed diidaad caalimkaa maqli jirteen waa kitaabku daraaseeye wax ka bartay ninka qoray raxmatullaahi lagno oo ah culamadii uu ingiriisku dilka ku qaadaya kasoo cararay oo maka yimid ayay haween muslimadoo indiyo joogto maalqabeenay la soo hadashay markaasay tihi waxaan rabaa inaan ceelal ka sameeyo xujaajta iyo dadka muslimiinta ay ka cadbaan wuxuu ugu jawaab celiyey ceel maanta wax muslimku uga baahi badan yaha dunida ka jira waa maxay bay tidho wuxuu ihi inaad waxbarto muslimiinta ka roon maanta celbiya laga cabo inaad samayso saa daraaddeed wuxuu kula teliyey inay samayso madrasa nidaamiya waa awal madrasa nidaamiya sacuudiba laga sameeyo gabadha hindiyadee solte la yidhaahdo ayaa samaysay waxaan ugadan leeyahay bulshadii hore muslimiinta meelahan mustashfayaadka dhakhaatiirta waqfi islaamiyay ku samaysmi jireen in badanoo ka midi waxbarashadu in badanoo ka midi awqaaf islaamiyay ahaan jireen agoonta masaakiinta dadka baahan quudintooda waxaasoo dhan bulshada muslimkaa samayn jirtay bulshada muslimkii markaa waxay qabtay wacyi ah almas-uuliya alijtimaaciya in xil ka saaran yahay qofka muslimka ummadiisa inagu waxaynu rumaysan nahay ama dadkeena sida loo barbaariyey gurigaa buu nin xilkaa saarayay rag iyo dumarba bale waxaa laga yaabaa bulshada kale inuu dhibba ku hayo uska inuu waddada ku saydho xashiishku gurigiisa ka soo fiiqo inuu waddada ku saydho inuu waxtara daaya inuu dadka dhibaabay u badan tahay halka mujtamacii hore muslimka ahaa siduu u fakeray ahayd qof waloo muslimaba inuu arkayay in xil ka saaraya ummadda inteeda kale taasaa waxay fudaydisay bay yidhaahdaan alwacyu bilmas-uuliya alijtimaaciya waxay fudaydisay acbaadi culayskii dowladnimada saaraa inagu waxaynu rumaysana wax walba dowladda yar ama xoog badnaata ama taal yarate wax walba in iyada laga sugo qofku markuu hadlayana inuu yidhaahdo maxay qabatay dowladdu ficlan inay wax qabato way laakiin bulshaduna inay iska dhigto agoon la korinayo maaha bulshadu agoon maaha bulshadu aqoon bay leeday cilmay leeday hantay leeday dad bay tahay waxqabad bay samayn karaysaa bulshadu maaha caruur agoonoo la korinayo waa inay bulshadu u fakertaa inay xil qaadi karto xilkaasina rag iyo dumarba waa loo simaya waa la qaadi karaa sidaa awgeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa dadka muslimiinta ah watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri baa ilaahay waa dad isu dardaarmaya xaqa wax kastoo xaq oo wanaaga waa dad isu dardaarmaya sabirka marka ayaad dantaadoo qura ka fakerayso culayska ku fuulaya wuu yaryahay saa daraaddeed waxaa laga yaabaa qof waliba inuu u sabro culayska naftiisa ah laakiin markaad danta bulshada qaadayso culayskeedu wuu badan yahay waxaa laga yaabaa dadka adigoo waxtaraya inay ku maagaan adigoo danta dad ka shaqaynaya in lagu xanto waxbuu cunay waxbuu qaribay kabuustaan yeelay wuu istusaya dar alle kama aha magac buu ku doonay wax kale in lagaa sheego adigu adigu waaad waxaan u wadaa ay tahay inaad ilaahay la raalli geliso dee aakhirana waxa dadka lagu intixaamay dunida intay joogaan la weydiinaya waa ayukum axsanu camala kiina camal fiican adduunka waxaynu u joognaa in layna intixaamo waxaana laynagu intixaamaya wax qabadkeenna intuu leegi waxqabadkuna maaha ka naftaadoo qurhe waa ka ummadda muslimka oo dhan sidaa awgeed ilaahay wuxuu leeyahay dadka mu'miniinta ee aakhiro badbaadaya ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri baa ilahay waa kuwa xaqa isu dardaarmaya sabirkana isfaraya ayuha laxiba markaa waxaynu leenahay mas-uuliyad baa kaa saaran iscaadu laakhir walaalkaaga kale inaad ka farxiso nebigu yidhi axab lacmaal waxaa ka mid ah camalada ilaah agtiisa loogu jeceliyay waxaa ka mid ah suruurun tudkhiluhu waa farxad aad geliso guri islaameed guri muslima farxad aad geliso oo maa maxay farxadda guriga muslimkaa la geynaya nabigaa sharxay calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya waa gaajo aad ka dulqaado kurbo kaloo haysato aad ka faydo waa waxqabadun waa dadka muslimiintae kale oo waxqabadkaagu uu gaadho marka iscaad ulaakhir waa mas-uuliya ijtimaaciya qof kastoo muslima saaran ka bilaabma qoyskaaga iyo gurigaaga odaygaaga caruurtaada ku xiga qaraabadaad iyo jaarkaaga reerahana qaraabada tiin ama dadkan aad jaarka tihiin waayo nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay mu'min maaha qofka seexda isagoo jaarkii gaajaysan yo uu og yahay isagoo jaarkii gaajaysan yahay oo uu og yahayna yani taas waxay tilmaamaysaa in xilkaa saaran yahay dadkana jaarka tihiin waxay nusuusta qur-aan iyo xadiid laba tilmaamaysaa qaraabada in xilkaa saaran yahay qur-aankana in badan waa ku aragteen dilqurbaa midhan oo ilaahay ka warramayo cidda wax la siinaya ayaa ka mid ah qaraabada kuwa saaxiibka ahabaa la tilmaamaya idan iscaad laakhar inaad dadka kale aanad xilku gurigaaga iyo caruurtaada iyo walaalada iyo intanu qura aanu ku koobnaane inaad isku daydo hadba intaad awooddo bulshada kale inaad gaadhsiin karto waxaa ka mida bay culammadu yidhaahdaan alcamalu calaa rafci اljahl ummaddu aad jahliga ka faydo qof waxbartaya laba wax bartaya masaajid wax ka dhigtaya iskuol wax ka dhigtaya agoon waxbarasho ka bixisaya waa waxbarisu noocay doonaysa hawa ekaato ha ahaato inaad dhaqaal ahaan uga bixisay ha noqoto adigu inaad tahay aqoon waxbaraya ha ahaato diintiisa inaad bartay ha ahaato aakhiradiisa wuxuu ku liibaami lahaa inay bartay waa rafci ljahli cani lumma ummadaha waxa ugu weyna haysta jaahilnima ugu badan wax badani waxay u xumaadeen aqoon daro haddaad ummadda aqoon dhaanto ama mid adduun ha noqoto ama mid aakhire ha noqotee inaad ka faydo jahligu waa xil lagaa sugayo waa xil lagaa sugayo dadkan inaad inta yasiga iyo quustu ku dhacday inaad ka biiso dadka badh baa iyagoo nool dhintay waayo wuxuu rumaystay inaan waxbaba la qaban karin wuxuu rumaysan yihin inaynu weligeen faqriga ku jirayn wuxuu rumaysay dunida kalena inay horu marayso inaguna weligeen inaynu reerayso haysanano dib u soconayno waa ya-si waa geeri qof nooloo dhintay weeyaan dadka inaad ya-siga oh, ka saarto oh, oo mustaqbalka u ifisid oo oh, tustid inuu wax qaban karo oo ku caawisid siduu wax u qaban lahaa waxaa bulshada wax taraya inaad fadiilada iyo samaha faafisid hana ka hortimaadid xumo diimeed ha noqdo xumo akhlaaqiyad ha noqdo xumo qabiil ha noqdo wuxuu doonaya ha noqdo bulshada waxa waxyeelaya inaad ku daydo inaad taakayn kartid oo joojin kartid wax kastoo bulshada waxyeelaya qofba intuu joojin karo hadduu joojiyo xumuhu istaagaya caruurtaada ka bilow jaarkaaga ku xigsii kuwa kaa durugsan ku xigsii kuwa isku masaajidka tiin kuwa isku iskuulka tiin kuwa isku jaamacadda tiin kuwa isku qoyska tiin xumaha inaad joojiso iyo caqsigoo ah samaha inaad faafiso waa mas-uuliyad waa xil bulsheed oo u baahan ciddii qaadi lahay waa xil bulsheed baahida dadka baahan in la qaado hadday agoon tahay hadday masaakiin tahay hadday dadaan waxaysan tahay in wax la taro nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeya aniga iyo agoonka qofka ka ka kafiisha sida labadaa farood baanu jannada isku nahay buu leeyahy akhre saasaanu isku nahy ma nin unbaa wax ka fiisha maya rag iyo dumar baa la kafaalo qaadi karaa xataa haddaanad u waxaysanin ha ku biirin kuwa ilahay yihi walaa yaxudu calaa طacaami اlmiskiin qaar baa ilahay wuxuu ku eedeeyey ma booriyaan miskiinka waxay waxsiintiisa lama odhan waxma ma siiyaan waxaa la yidhi ma dhiirigeliyaan waa suurtagal in aadaad waxbaba lahayn qofu haysta inaad ahayd adba biilku inuu kugu yariye laakiin waxaa suurtagala inaad karti a leedahay organizer inaad tahay karti a inaad dadka isku xidho inaad abaabuli karto inaad xaafadiinna intaad abaabusho samayn kartid kontanka guriyo isku xiga afar qoys shan qoys baan waxaysana afartaa qoys shantaa qoys inaad ka keeni karto kontankaa qoys inay masruufi karaan oo bishii ininta yare beriska iyo ininta yare sokorta iyo ininta yare la karsado ay isugu dardari karaan way isugu dardari karaan xataa haddaanay wax cusub soo yimin haddii reerba beriskiisa galaan kaga daro waa konton galaan ma yara yacni bini aadamku ma wada aha dad wax wada haysta mana wada aha dad wax wada la laakiin bulshadu say isugu xidhantay xilka u dareento ayay baahidu uga baxda saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa inaga baahi badnaayeen waa inaga waxna haysad yaraayeen waxaynu haysano wax ka yar bay haysteen laakiin dareenka mas-uuliyadeed bay inaga badnaayeen oo ah inay bulshadu xilkaasi qaadi karto idan dadka baahan iyo dadka muxtaajiinta ah in ricaayadooda aad ka qayb qaadata waa mas-uuliyad bulsheed waa mas-uuliyad bulsheed inta la dulminayo in laysdhinac taago oo cidda wax dulminaysa hadduu qof yahay iyo hadduu qabiil yahay iyo hadduu dowlad yahay ba in la yidhaha war ka daa war ka daa in la yidhahdo waxa dulmiinine waxay leena waxaasoo dhami waxa ay ka dhashaan marka hore inaad qaadatid dareenkaa in xil ku yahay haddaad seed rumaysantay inaan adiga waxbaba ku saarayn shantaydii salaadoodna waan tukaday ee bishiina waan soomay haddaad qaadato fikiradda ah idan waxaad rumaysantahay inaad aduu shaqadii o dhan dhammaysay aan waxba daba kugu harin haddaad seed rumaysantahay in ummaddaada xilkaa saaran yahay calaa xasabi qudratika wa intaad adigu awooday uu kaa saaray inaad awoodo ilahay ku weydiin maayo laa yukalifu allahu nafsan ilaa wascaha laa yukalifu allahu nafsan ilaa maa aataaha ilaahay adiga wuxuu kuu siiyey ayuu kugula xisaabtamaya wuxuu ku siiyey waa caqli waa xoog waa talo waa cilmi waa dhaqaale waa noocyo badan yihi waa caafimaad waa wakti dheeraad oo firaaqa ah waxa lagu siiyey wuu noocyo badnaan karaa kaasa adiga lagugu xisaabinaya kaa intaad bulshada wax ugu tartay kaa intaad adigu naftaada wax u tartay ayuha alaxiba waxaan leenahay warkoobani wuxuu yahayba waa inaad noqotaa juz qayb iyaduna fiican dadkeedana u fiican waa intaa intaa lagaa raba kun saalixan muslixan noqo qof isagu wanaagsan marka hore oo dee awal mas-uuliya yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahlikum naara waquuduha annaasu walxijaara mas-uuliyaddu waxay ka bilaabantaa naftaada quu anfusakum ayay ka bilaabantaa laa yadurukum man dalla ida htadaytum waa inaad taada marka hore ku quntaa kadibna mas-uuliyaddu way sii ballaadhataa way sii ballaadhataa carruurtaaday noqotaa odaygaagay noqotaa jaarkaaday noqotaa walaaladaabay noqotaa qaraabadaaday noqotaa xaafadaaday noqotaa magaaladaaday noqotaa dowladaaday noqotaa muslimka guud bay noqotaa insaaniyadoo dhan bay noqotaa ila bini aadamka laftiisa naar baynu ka badbaadinaynaa bini aadam oo dhami haddaanu diinta qaada naarku ku socdaa saa awgeed waxaa xilli naga saaray inaynu badbaadinno ka muslim ahaan waxaa xilinaga saaranyay aadamaha inaynu dhibta ka kor qaadno wixii aynu ka kor qaadi karno ayankan qof kastoo dulman qofka mu'minkii marka hadduu xilka sidaa u dareemo oo wacyigaa yeesho wuxuu tallaabsadaa hadba intii u awoodo marka laakiin tallaabada wacyiga ka horeeya garashada iyo garaadka ayaa ka horeeya qofka muslimkii dareemo in xil xilsaarayo darsiga markaa ma jecli inaan sii dheereeyo waxaan jeclay kelmado kooban oo dadkuna uu fahmi karo qaadina karo aanay kula daalina midha wacni tiro badan oo aan tilmaamnaa waxba sheegi maayo midna waan ka digayaa aidiyada galbeedka ka timaada western society-ga ka timaada waxay u badan tahay aragti rabta qofku xil inuu xil ku bedasho taasina sax maaha xil intuu soo dayaco inuu yidhaahdo xil kale ayaa qabanaya oo marka laga warramo bulshada xilka kaa saaran dadku waxay u fakeraan qadiyadda siyaasiga iyo gabadhu ha shaqo tagta iyo kan ha la sameeyo iyo waxna la sameeyo midna hala soo dayaca maaha ani waxaan leenahay xagga hoose ka bilaabina kor baan u soconaynaa kan aad gacanta ku haysay dayici maysid waayo kan haddaynu soo wada dayacno waxba hagaajinba kari weyn wax dambo hagaagayaa ma jiro aragtiyaha qaldan ee biiraya waxaa ka mid a ah, maalan tusaale quraa laga siinaya waxqabadka bini aadamka maxaa lagu qiyaasaa reer galbeedku waxay inoo bareen waxa la yidhahdo g d p ummad waliba shaqada waxay soo saarto maxay ku qiimeeyaan marka dadka shaqeeya iyo waxay soo saaraan baa la tilmaama maxaa laga tagaa marka urur ka mida ururada u xisaabiya wuxuu xisaabiyey in xisaabtaas sida loo xisaabiyaa aada u qaldantay oo maxaa laga tegay maalan gabadho hadday xafiis ka soo shaqayso soo masaxdo waa shaqada dowladdu xisaabsanayso nimanka xisaabinaya bulshada intaajkeeduna ay xisaabinayaan waayo shaharna way qaadataa cashuurna waa laga jaraa markaa waa la xisaabinaya hadday gurigeeda masaxdana shaqaba maaha oo labadaba masaxaad bay ahaydna maxaa udhexeeyey tan free bay u qabatay tanna mushahar baa lagu siiyey okay haddaynu tan mushahar ku siino maxaa soo baxaya markaa dowladduna cashuur bay helaysaa kana kan buu helaya kana waa la xisaabinaya marka ma in lacag la bixiyaabaa lagu xisaabiyaa shaqada mise shaqada waa shaqo marka hore ama dere ilaahay u qabo ama xoola u qaado ama saa dooraysa u qabeen waxaan uga dan leeyahay marka islaamnimada inugu filan islaamnimada inugu filan islaamnimada inugu filan waxaan tilmaamayaa ilaah iyo rasuulkiisu waxayna fareen baa rag iyo dumarba ku filan aakhiriya adduunbana sacaado lagu gaadhaya laakiin waxaa layna faray baa waxaa ka mid ah inaynu dareenka a ah qabno bulshadeenna in xilinaga saarayihin sal اllahuma calى nabiyina mxamadi wala ali wasaxbi waslm walxamdu lilah rab